Et tout autour de nous. Il y a des feuilles qui volent. Et tout autour de nous. Il y a de l'eau qui brille. Les arbres sont roses. devient fluorescent. Et il y a tant de choses Il y a des étoiles qui filent. Et tout autour de nous. Il y a des fleurs qui naissent. Les herbes sont folles. Et tout devient fluorescent. plus rien ne m'affole. Et tout est en suspens. Et tout autour de nous. Il y a des feuilles qui volent.